No. Hey, perdón, que estábamos aquí tuiteando, lo habéis adivinado por los pajaritos azules de nuestra cabeza y ya, ya nos dejado dejar el móvil. Que toca agradecerle hoy su aporte a un grande desde Valencia, a Javi Esteban, que nos ha ayudado ahí aportando lo que tenga que aportar, ha dicho, mira, esto me gustan, voy a colaborar en el proyecto y gracias a aportes así nos ayudan a hacer un buen disco. Y nada, que muchísimas gracias por tu apoyo, pero fácil.